Namaskar Rahakol Javat Parameterized Constructor Spoken Tutorial Apunak Swagotam A tutorial Ami Hikim Parameterized Constructor Homporke Aru Parameterized Constructor Toyar Kora A tutorial Ami Ubuntu 11.10 Java Development Kit 1.6 Aru Eclipse 3.7 ব্যবহার কৰিছো এই টিউটোৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ আপুনি জাভাত ইক্লিপ্স ব্যৱহাৰ কৰি ডিফল্ট কনষ্ট্ৰাক্টৰ তৈয়াৰ কৰা সম্পৰ্কে জনা আৱশ্যক যদি নাজানে তেন্তে সঠিক টিউটৰিয়েলৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে আমাৰ ৱেবছাইট দৰ্শন কৰক প্যাৰামিটাৰাইজড কনস্ট্ৰাক্টৰ কি এটা কনস্ট্ৰাক্টৰ যাৰ প্যাৰামিটাৰ আছে তাক প্যাৰামিটাৰাইজড কনস্ট্ৰাক্টৰ বোলা হয় ইয়াত এটা বা একাধিক প্যাৰামিটাৰ থাকিব পাৰে এতিয়া এটা parameterized constructor তৈয়াৰ কৰো সেই eclipseত আমাৰ ওচৰত student.java ফাইল আছে আমি আগৰ টিউটৰিয়েলত এই ফাইলটো তৈয়াৰ কৰিছো এতিয়া কনস্ট্ৰাক্টৰৰ ভিতৰত আমি ভেৰিয়েবলক তাৰ ডিফল্ট মান দিম সেই 10ৰ পৰিৱৰ্তে roll number equal to 0 আৰু Ramanor poribote name equal to null. Tarpisot likhok system dot out dot print ln bondhoni aru udhitit I am a default constructor. সেই আমি প্যাৰামিটাৰ নোহোৱাকৈ কনস্ট্ৰাক্টৰ তৈয়াৰ কৰিছো জাভাত এই ধৰণৰ কনস্ট্ৰাক্টৰক ডিফল্ট কনস্ট্ৰাক্টৰো বোলা হয় এতিয়া আমি অন্য এটা কনস্ট্ৰাক্টৰ তৈয়াৰ কৰো সেই লিখক ষ্টুডেণ্ট প্ৰথম বন্ধনী প্ৰথম বন্ধনীত int the roll number comma string the name. সেই আমি কি কৰিছো যে কনস্ট্ৰাক্টৰ এটা প্যাৰামিটাৰৰ হৈতে ঘোষণা কৰিছো কনস্ট্ৰাক্টৰৰ নাম স্টুডেন্ট যি এটা ক্লাছৰ নাম হয় প্ৰথম বন্ধনীত আমি কনস্ট্ৰাক্টৰক দুটা প্যাৰামিটাৰ দিছো আমি কনস্ট্ৰাক্টৰক প্যাৰামিটাৰৰ যিকোনো সংখ্যা দিব পাৰো এতিয়া কাৰ্লি বন্ধনীত লিখক system dot out dot print L N বন্ধনী আৰু উদ্ধৃতিত I am a parameterised constructor Tarpisot roll number equal to the roll number. Aru name equal to the name. He ami parameter hoite at a constructor toyar korisu. এতিয়া এই কনস্ট্ৰাক্টৰক আহ্বান কৰো সেই মেইন মেথডত লিখক student stu2 equal to new student প্ৰথম বন্ধনীত 11 কমা ডবল উদ্ধৃতিত Raju studentDetail methodok call kora hok. He likhok stu2 dot studentDetail. Program hongrokhon koru aru run koru. Ami consoleot output dekhu. Default constructor ok prathome call kora hoise. E variable burok tar default manoloi khusona kore. তাৰ পিছত প্যাৰামিটাৰাইজড কনস্ট্ৰাক্টৰক কল কৰা হয় ই ভেৰিয়েবল বুৰক মানলৈ সূচনা কৰে যি আৰগুমেণ্ট হিচাপে পাস কৰা হয় যি হল 11 আৰু ৰাজু এতিয়া চাও প্যাৰামিটাৰাইজড কনস্ট্ৰাক্টৰ কিভাবে কাম কৰে যেতিয়া প্যাৰামিটাৰাইজড কনস্ট্ৰাক্টৰক কল কৰা হয় আমি ইয়ালৈ দুটি মান পাস কৰো এইবোৰক বুৰক বোলা হয় 11 মানটো প্যাৰামিটাৰ the roll number লৈ কপি কৰা হৈছে আৰু ৰাজু মানটো প্যাৰামিটাৰ the name লৈ কপি কৰা হৈছে তাৰ পিছত the roll number মান roll number লৈ নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে আৰু the name মান নেমলৈ নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে সেয়ে আমি আউটপুটত 11 আৰু ৰাজু দেখো এটা প্যাৰামিটাৰাইজড কনস্ট্ৰাক্টৰক কল কৰাৰ সময়ত আমি কিছু সাধাৰণ এৰৰ দেখো ধৰক আমি কনস্ট্ৰাক্টৰলৈ একক আৰগুমেন্ট পাস কৰো সেয়ে ৰাজু মুছি পেলাওক আমি এটা এৰৰ পাইছো ই কয় যে the constructor student with parameter int is undefined সেই আৰ্গুমেন্টৰ সংখ্যা প্যাৰামিটাৰৰ সংখ্যাৰ সৈতে মিলা আৱশ্যক ইয়াত আমি ৰাজুক পুনৰ লিখিব পাৰো আৰু এৰৰটোক সমাধান কৰো অথবা আমি একক প্যাৰামিটাৰৰ সৈতে অন্য এটা কনস্ট্ৰাক্টৰ সংজ্ঞা কৰিব পাৰো সেইটো কৰা যাওক সে স্টুডেন্ট প্ৰথম বন্ধনীত ইণ্ট r number কাৰ্লি বন্ধনীত লিখক system dot out dot println বন্ধনী আৰু উদ্ধৃতিত I am a constructor with a single parameter. তাৰ পিছত roll number equal to r number. File to hongrokhan korok. Ami dekhu je constructor hoinga korar homoyot error homadhan kora hoy. Program run kora jauk. কনসোলত আমি দেখো যে ৰোল নম্বৰৰ মান 11ত নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে যেতিয়া লৈকে নামটো নাল হয় কনস্ট্ৰাক্টৰে খালি এটা আৰগুমেন্ট লয় এতিয়া কনস্ট্ৰাক্টৰ দুটা প্যাৰামিটাৰ সৈতে কল কৰা যাওক সেই লিখক student STU 3 equal to new student. প্রথম বন্ধনীত 11 কমা রাজু তার পিছত stu3 dot student detail ধরক ইয়াত আমি স্ট্রিং হিসাবে 11ক পাস কৰো সেই ডাবল উদ্ধৃতি চিহ্নত যোগ কৰক আমি এটা এৰৰ পাইছো ই কয় যে the constructor student string comma string is undefined সেই আৰগুমেণ্টৰ ডেটা টাইপো সেই প্যাৰামিটাৰৰ সৈতে মিলা আৱশ্যক এতিয়া উদ্ধৃতিবোৰ মুছি পেলাওক আৰু ফাইল সংৰক্ষণ কৰক এতিয়া আমি এৰৰ নেদেখো সেই প্ৰগ্ৰাম ৰান কৰক আউটপুটত আমি তিনিটা কনষ্ট্ৰাক্টৰ দেখো প্ৰথমটো হ'ল ডিফল্ট কনষ্ট্ৰাক্টৰ দ্বিতীয়টি হ'ল এটা পেৰামিটাৰৰ সৈতে কনষ্ট্ৰাক্টৰ আৰু তৃতীয়টি হ'ল দুটা পেৰামিটাৰৰ সৈতে কনষ্ট্ৰাক্টৰ এইভাবে আমি জাভাত প্যাৰামিটাৰাইজড কনস্ট্ৰাক্টৰ তৈয়াৰ কৰু Constructor kya? Class etat variable bur instance toyar korar protibare initialize mane kusona kora avashok. Protitu variable ok initialize kora planti janok habopare. He javae object burok hihoto toyar korar homoyot initialize korar onumoti die. A2 constructor bebohar dwara honsalito hoi. He editorialot ami hikisu parameterized constructor সম্পৰ্কে parameterized constructor কাৰ্যকাৰিতা আৰু constructor ব্যৱহাৰৰ সুবিধা আত্মমূল্যায়নৰ বাবে employee নামৰ ক্লাস তৈয়াৰ কৰক ভিন্ন সংখ্যাৰ parameterৰ সৈতে constructor তৈয়াৰ কৰক spoken tutorial projectৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ এই লিংকত উপলব্ধ ভিডিঅটো চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডউইথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি